estas tiu kiu nomiĝas mi estas klarigonta al vi punkton de la gramatiko de solerezolo la mala vorto de iu sole sola vorto povas esti esprimata inversigante la silabojn ekzemple signifas dion kajino signifas diablo signifas bodon kaj signifas malbodon. signifas supreniri kaj signifas malsupreniri.